Denggek man gayem Doan yat pagsasaadam No siya sinot panagkunam Ag subsobra ag kurkurang Di ka di politiko Binobotante akas kanyam Asidigan ti eleksyon Sino nga tat maadaan Bakit Ay adun botante Anang rugian ang dawa Sigarilyo ken arak ken maipis pusok tingiwa na kandidato taok day tu Tagayang mo saan met anak arihistro Ilele kaktitigtig naiken garagaraw ti bulbulong Aduwa karkarin gasgas tunjak pay amunti pudpud Agamagmag na nagkamkampanya Nagibunbunong timak makan Isuday tanti pagkapuanan At umayan ni Manongwan LL e, kakapudpuno Tiis isanti kandidato Amin pakidang gayan na Barang lang no mga bakit Denggem ka ilyan, tiinak maibalakad, di kay agdaw-dawat, aglalo no para tingiwat. Tapno awan bales, politikon to ang mga bak, plataforma dati, kitamsan nga tay kwarta dat almanan. Pod nula unay, kay met a politiko, idulin nyo takwar tayo Tano di masapasap Dakdakkel aparikot hiyo At kay kaysa tayo Amang dalos di gobyerno Laingan nyo't ag diskurso Di kay mamir di ti padayo El-el-e kaktitik-ting Naikin gargaraw ti bulbulo Adua karkaring adua gasgaston japay Amun tipudpud nun Ada magmag na nagkamkampanyan Agibunbunong timakmakan Isuday tanti paggapuanan Atumaya ni Manong el LL e kakapudpud no Tiis-isem ti kandidato aming pakitang gayan na bareng lang mo mga bakto El-el, kak titigting naiken garagaraw tibulbulong ato akarkarin ato agas gaston jak pay amun tipudpud nun at magmag na nagkamkampanya agibun bunong timak makan Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manong Juan Ilele katitigtig na iken garagaraw ti bulbulong Ado akarkarin ado agasgas tunyak pa'y amun ti putputnon Ada magmagnan at kamkampanyan agibon bunong ti Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manuan Isuday tanti pagkapuanan at umaya ni Manuan